Ah. Nanti balunnya. Palu warna malah Kalau tak malah terus. Nah, di Palmen Aduh. Aduh. Hmm. Wah, siap eksekusi gini. Betul, betul. Betul. Betul, betul. Sopo emang biar inspirasi yuk. Betul, betul. Sopo tau ini. Betul, betul. Eh, bukaan biar tak buka mana, Mbok. Kancing kan jepir, iye. Salah, dodok ikat mau. Citra dibuka-buka ini lagi ngopo? Aku lagi arep operasi. Operasi opo? Delok ndek hasilé. Pengen nganggur ah. Nganggur. Ayo melaku. Yo. Sip. Hadi. Oke. Yo. Ping nopo? Lah kowe ayo ayo ora mbok tangi. Oh, oh iya, oh iya lah jeneng lali. Nang buka. Yo. Ayo A few moments later. Good up. 好。good。 Oh, ini kilo meh tadi. Hmm. Eh, ini asistennya yang ahli ya. Tak jadi apa. Dicek sih. Lu cek sih. Nanti ini kurang lebih. Astagfirullahaladzim. Kek mau ki? Kek mau piye ini lho? Dong aja kok mas dong rumpi. Kek, kenapa nih ki? piye entoke pahala po dosa ya Allah ya Allah astagfirullah jerone wis rengi wis kabeh mantep iki. Oke, Iki bojoke Kemanyang sopo. Lho kae mau mesem nang aku ya. Eh, kan ono aku. Kae mau mesem nang aku nang ndamu. Eleh, delok. Eleh lah kalau mau ngloro ya aku. Takono bebek tak takono bebek, takono bebek ke mau. Bebek sapa? Ke mau enek mentok apa bebek takono mau. Cewekku, Eh, tanggung jawab sik dah. Ora urusan. No. Eh. Tanggung jawab sik rene yo. Tanggung jawab sik ah. Ah. Gara-gara kowe, wah, dus, dus, nasib merawalan, dus. Ah, dus. nasib murah mangan sedih eh, gara-gara apa yang mau wakil apa yang mau orangnya wangi malah rusak ay, soalnya eh, oh ketemu aku oh. Nah. Eh, uh, ye, gimana lagi Lu, lu, mah, rusak mudus, dus nasi mudus. Kira-kira colotong dong malah biar deh. Ah, kira-kira jolak dong remuk, wis males sesuai nih. Ben. Bagus dong anakku. Wah, nasar kan? Kayak sholat, kalau mancing nih, wis, ya padang, gue ya. dus, banget dus. Oke, tenang dus, lemu dus. Lalu lemu dus. Ayo, tenang, sudah. Ini. Aduh, tokot mah nyokot. Oh, natal, weh. 딱지 어, 잠깐만. bakar wong wedhuse madang kabeh iki, wong wonge sing madang iki. Ya dus. Dup madang, ta madang, mabut. Wah, sumpete jukah ngene no. Mancing ae golek lawo. Cek tadi kok Bro. Oh, sind doch langsam. Đấy Jun, à, tinh không hiểu ra. Bật rửa cua trước vô bì rồi.